जान जी आपको पता है आज क्या तारीख है आपको पता तेरा को क्या हुआ था तेरह अगस्त है आज आपको पता आज का क्या हुआ था नहीं पता क्या चौदह को तो तो सबको आज़ादी और तेरह को मुझे क्या जान जी